Дроны, налетай! потеряли цель Аист.

Захватили цель Баклан. Мы потеряли цель енот. Ugh. Упустили цель Грач. eyes. Быстро! Тише! Вперед! Ну, пошел! Давай, давай! Мы на полпути. У нас преимущество. Аптечка! Аптечка пригодится! Мы потеряли цель Грач. Цель была захвачена врагом! Атлант. Вот им граната! Вот лови, аптечка! Утечка! Аптечка! захватили цель Дрозд. Тебя ранили. Я тебе помогу. Аптечка, лови! Тебя ранили! Я тебе помогу! Это тебе аптечка! теряем цель Баклан. Вот оно! Не отдадим нашу землю супостату! Мы потеряли цель, Дрозд. захватили цель дрост. Ну! Пошла! Мы потеряли цель енот. Давай. товар! Ну, гони! Шевелись! Мы потеряли цель Баклан. you. захватили цель енот. потеряли цель енот. Осторожно! Мы захватили цель Баклан.